Hari ini aku mau ngasih tahu gimana caranya bikin halaman itu beda-beda posisinya. Halaman di setiap judul pertama itu halamannya di bawah dan kemudian halaman selanjutnya ada di bagian atas gimana sih caranya pertama kalian buka Microsoft Word dulu ini aku buka Microsoft Word aku tahun 2000 2010 ya Microsoft Word 2010 deh pokoknya kayak gitu nggak ngerti juga aku terus e, caranya ini misalnya kan di halaman pertama itu kalian judulnya misalnya bab 1 gitu ya bab 1 nah ini kalian mau bikin halamannya ada di bawah tapi sedangkan halaman berikutnya ada di bagian atas caranya seperti ini kalian klik insert page number top of page kalian pilih posisi di atas biasanya aku pakai yang pojok kanan atas yang ini ya kita pilih nah di sini kan muncul ada angka satunya halaman satu di pengaturannya di sini di atas ini ada pengaturan different first page kalian klik di sini oke otomatis halamannya akan hilang dan kita close aja di sini halamannya akan hilang. Di bawah pun tidak ada halamannya. Ini kita tambahkan halaman lagi. Insert page number. Kita pilih bagian bottom of page. Kita pilih di bagian bawah tengah ya. Oke. Di sini otomatis ada halaman satu Pengaturan atasnya masih tetap seperti ini kita close aja oke kita lihat di bagian atasnya apakah ada halamannya ya bagian atasnya nggak ada halamannya di bagian bawah ada halaman satu kita ke halaman berikutnya apakah halamannya akan otomatis dua di atas atau otomatis dua di bawah coba kita lihat oke ini sudah otomatis dua di atas di bawahnya coba kita lihat apakah ada halamannya juga ya tidak ada ternyata sudah seperti itu saja teman-teman caranya mudah bukan selamat mencoba semoga bermanfaat